憲法の極意を極める憲政たるの大臨時建立100年目にしてその姿を現すその拳は鉄のごとく足は岩をも砕き頭脳を明晰にして美目修麗その眉間のほくろが憲政の証なり最強のカンフーボーイ誕生破れ仏壇剣老子よ 時は満ちておる気長に待っておるぞは大僧正様私めが必ずやその若者を連れてまいりますこうして大林寺の老師老は大僧正の言いつけによって古文書に記された牽制を求めて長い旅に出たのでありました 大臨時を旅立ち早一年県政たる若者を求めて旅を続けてきたがその素質を持つ者にはまだ出会っておらんえー、どこにおるのかのうおうまいもんだの前方は集中力気をつけておやりなんだあのじいさん をやる子供たちは数えきれんほどおるんじゃがなま気長に探して歩くほかはあるまいんお食堂かん <laughs> えー、よしよしお前にも干し草をもらってやろう まったく厳禁なやつだあ待て待て待てほらやれやれ 丸な子供じゃな姉ちゃんただいまキノコいっぱい取ってきたよチミはキノコ取りの名人ねお客さんたちきっと大喜びよ <laughs> 任しとけってさあ次だ巻き終わりか関心な子じゃなチーミ昨日頼んどいたお箸できてるいけない忘れてたん 航空やってみるかチェンミどうしたの、うん、大丈夫今持ってくよ 憲法使ったのバレたら大目玉だお箸ここ置いとくよありがとう <laughs> 水汲みしたくね変な子うん身軽さといい集中力といいあの少年ただものではないもしや牽制確かめてみる価値はあるほらやっぱり体ん け、おいなんだじいちゃん、うん、わしの相手になってくれんかのあ加減しているとはいえあやつわしの剣をかわしうそれともわしの水剣も錆びついたかの 間違いないついに見つけたぞどうしたんだあの身のこなし間違いないと思ったが僕蛇大嫌いなんだうんしかし眉間に牽制のかしたるほくろがあればやはりないか はわしの目も曇ってしまったもんだこの坊主にはすまんことしたおいんあやあやお客さん待ってくださいお勘定を払ってくださいあんな料理で俺たちから金を取ろうっていうのかこの志願兄弟様からよででも食事をしたらお金を払うのが天下の決まり事でしょ気丈な娘さんじゃ ここはお前さんに免じて払ってやろうじゃないかしかし兄貴 <laughs> まあまあ娘俺たちの代金はどうかで何枚だはい12枚です弟よ払ってやるおうよ兄貴危ない止めねば 恐ろしい確かに払ったぜ足りないようだったらもっと払ってやってもいいぜやめてくださいそこまでじゃ、弱い者いじめとは関心せんの余計な口出しをすると怪我するぜ待てち珍味、ね、姉ちゃんに手を出したら承知しないぞちんみ、やめて <laughs> どう承知しないってんだ 本気で怒らせたな後悔するぜ怒るとゆでだそっくりだ許さん な岩石も木っ端みじんに粉砕する必殺岩砕弾頭姉ちゃん見ててな何をするつもりじゃ必殺相場試験死ね が来たって僕が姉ちゃんを守るからねチミのバカ憲法の真似事はしないって約束したでしょでも姉ちゃん悪いのはあっちだぜ暴力はまた暴力を呼ぶだけよ姉ちゃん約束よあなたがもし大怪我でもしたら私死んだ父さん母さんに何て言えばいいの かったよあ珍味眉毛が切れてるわこれぐらい平気だよだ眉毛の下に隠れておったのかついについに ついに大臨時百年の念願県政を見つけたのじゃついについについにああ 長旅でお疲れだったのでしょう今夜はここに泊まっていってくださいいやすまんのいいえご迷惑をかけたのはこっちですおおいい匂いじゃなこりゃうまそうじゃお馬さんにも干し草をあげておきましたからどうぞごゆっくり召し上がってくださいねいい娘さんじゃ わしが若ければ嫁さんにしたいところじゃ料理の腕も最高じゃまた姉ちゃん怒らしちゃったな Ah! の負けだ <laughs> わしじゃよなんださっきのじいちゃんか気分良くなった <laughs> 姉さんの美味しい料理で元気いっぱいじゃ何してるのかしらどうした坊主、うん、ちょっとねわしに話してみてはどうじゃうんお主憲法が好きなんじゃろう 姉ちゃんは一人で僕を育ててくれたんだだから僕は姉ちゃんをいじめるやつをやっつけなくちゃって心に決めたんだでも姉ちゃんは僕が憲法を使うとすごく怒る大の暴力嫌いなんだお主大臣寺に来て憲法の修行せんかえいやぜひ修行するんじゃ大臣寺酔っ払いのじいちゃん憲法の総本山のあの大臣寺のこと言ってんのか わしは大臨寺の師範老女ええうん珍味よ憲法は暴力ではないもっと奥の深いものその極意を極めるんじゃ本当に本当か僕は何でも信じやすい体質なんだぞん二言はない <laughs> いや 修行はしたいけど姉ちゃんとの約束がある、うん、わしが姉さんに頼んでみよう姉ちゃんああ見えて手ごわいぞわしに任せておけ姉ちゃん姉ちゃん姉を返してほしければ摂政寺へ一人で来い図鑑兄弟汚いぞ図鑑兄弟 の元気のいい弟は遅いな可愛い弟のいたぶられるところをゆっくり見物するんだな強がりも今のうちだ姉ちゃんジミ来ちゃダメきっと殺されてしまうわジミじいちゃんもういいよ あとは僕一人で行くいやしかし一人で来いと書いてあった姉ちゃんの無事が第一だよよし珍味油断するな、うん したな小僧昼間のお礼はたっぷりさせてもらうぜお前らの石頭戦法なんて聞かないぞな何井の中の川爪張先生 鉄も切り裂く鉄断剣先生は道場破りを仕事とする本物の憲法家だぞうん敵はなかなかの使い手どうするへえタコの親分かと思ったぜ <laughs> いつまでその元気が続くかな って約束したでしょでも姉ちゃん悪いのはあっちだぜ暴力はまた暴力を呼ぶだけよなめるなジミったら私との約束を守ろうとして 僧地獄へ落ちたかいえ残念でしたままさかまさに天性の素質毛皮を使い剣の力を散らしおったその打ち抜きを受けたら毛皮を使っても持たない俺の鉄山剣をかわすとは お前の鉄断剣なんて聞かないよ許さん じめに使うのはやめろ姉ちゃん僕チンピ憲法は人を傷つけるための技ではない自分との戦いじゃ珍味は自らの剣を封じることで見せてくれたんじゃ姉ちゃんとうとう来たのね 旅立つ時が父さんが昔よく言ってた男には振り返らずに進まなければならない時がきっと来るってでも姉ちゃんを一人にしてはいけないよ待ってるわ珍味あなたが立派になって帰ってくる日を姉ちゃん本当の憲法の心を掴んでくるのよ 珍味さあそろそろ出発じゃ老師様よろしくお願いします明林さん珍味はこのわしが鹿と引き受けたよお守りよそれじゃあ姉ちゃん行ってきますこうして珍味は本当の憲法の奥義を極めるために 故郷を離れ大林寺に向かって旅立っていくのでした